ч, ч, ча, ча, ч, ч, ачы, ачы ачырыйры, ачага, амчыша, ачы аҽыкәабара. Аҿы, ачуц аҿырпын, ача, ачар, амчу аҿыҭра, абахча, ашты, ашкол. Сара чувствует. Уара ҿуҭуеит. Бара ҿыбҭуеит. Иара ҿиҭуеит. Лара ҿылҭуеит. Иара арбаӷь ҿнаҭуеит. Ҳара ҿаҳҭуеит. шәара ҿышәҭуеит. Дара ҿырҭуеит. Уара ҿыҭы. Бара ҿыҭы. Шәара чөфт. Ашәахьа. Авяша. Ахыша. Общаша. Ахуаша. Асапша. Амчыша. Амчипш яму бжьымшы. Урт ирыхьӡуп ашәахьа, авяша, ахаша, аԥшьаша, ахәаша, асабша, амчыша, хумш усурамшкуп, ҩымш Сщарамшку. Сария Бабаку, Ара Сыкуп. Иҟабҵои? Ашәҟәы саԥхьоит. Ибгәаԥхома уи ашәҟәы? Даара исгәаԥхоит. Кама, мчыбжьык шаҟа мшы амои? Мчыбжьык иамоуп бжьымшы. ирыхьӡои урт амшқәа? Ашәахьа, аҩаша, ахаша, аԥшьаша, ахәаша, асабша, амҽыша. Алхас узҿуи? аҽеилаҳәара саҿуп. Уҽукәабама? Ааи, сҽыскәабеит.